Astăzi este despre a generaliza. M-au inspirat ca de astea care par la fel, dar dacă stai să te uiți foarte bine, nu are cum să fie unul la fel cu celălalt. Pur și simplu nu, nu ies exact și perfect la fel. Cred că așa este și cu noi oameni. Nu se poate, nu se poate să generalizezi. A generaliza înseamnă a greși, cred eu. Totul este caz particular, la fel cum uh, există bolnavi și nu boli. Tu ce ai generaliza așa? Ce ai greșit, de fapt, după părerea mea? Ceau!